Meine Damen und Herren, die Regionalbahnlinie 14 nach Westenberg. Ihr Zug endet aufgrund von Bauarbeiten in Höbenau und beginnt neu in Karlau. Zwischen Höbenau und Karlau bestehen

Thank you.